Модель, на которой я сейчас катаю, Seba 3X. Это, несомненно, вершина совершенства и эволюции в роликовых коньках. Карбоновый ботинок, отсутствие валенка для более точной передачи усилий, инновационный трикав. И сразу же отпадает вопрос, стоит ли отдавать за это совершенство 430 долларов? Конечно же, конечно же, нет. Купив промодель, мы сразу же сталкиваемся с проблемой. Ролик должен сесть по ноге. И почти месяц мы не можем кататься даже час. Но любители Себа начнут кричать, что ко всем роликам нужно привыкнуть. Даже к FR1, который славится своим удобством и мягкостью. Но я покупаю не Себа FR1, а Себа 3X, который стоит 430 долларов. И я плачу такие деньги для того, чтобы моей ноге было удобно и мягко. Ну ладно, забудем о временных неудобствах. Ведь кроме разрывающих шаблоны инноваций, к ним приложили руку гениальные французские дизайнеры. В этой модели наилучшее сочетание цветов. Многие производители до сих пор ломают голову, как им это удалось. Они просто потрясают мой разум своей изящной комбинацией черного и... Что больше всего меня удивляет, это то, что китайцы додумались поставить на пятку резинку, а не кожзаменитель, который рвется в течение 6 месяцев, а французы нет. Я, конечно, понимаю, что Себатрикс пропагандировались вначале как фитнес-модель, но фитнес-модель за 430 долларов недороговато ли? И, кстати, насчет цвета. <laughs> Я знаю, вот это вот пошла Black Edition, типа это все круто, очень модно. <laughs> У меня такое подозрение, что они там все, все дальтоники, им очень обидно. Все мы понимаем, что это про модель, и на ней нужно повышать свой скилл с лалами, слайдах и ФСК. Ой, я сказал ФСК, Блин, ну короче, катался я полгода, катал лайлом, ну вайперы, просто базу катал. У меня две рамы треснутые на пятках, я не понимаю почему, серьезно. Самое главное, что у меня ведущая нога правая. А было треснуто сначала на левой, как это вообще можно Блин, я не понимаю. Лафарг мог спокойно пластиковую раму поставить. Или сборную, знаете, вот эти вот с двух сторон, которые ставятся. Один и тот же эффект. Ты просто едешь, едешь, едешь, ты понимаешь, что у тебя впереди бордюр, с которого нужно съехать. А в этот момент ты думаешь, как же ты упадешь, боком или передом, когда у тебя рама разлетится на две части. Ладно, забудем о раме. А, поговорим о носке. Да, изящный, красивый, красивые линии, плавные переходы. Но в 2012 году, когда вышла эта модель, Почти каждый человек, кто занимался слаломом, катал той пистолет. Не катали разве что дети 8 лет. И то в Азии уже и они катали. Сразу же вопрос. Почему нельзя было установить пластиковую такую вот пластиночку, чтобы ролик был защищен? Иначе получается он с такое вот проветривание, я не спорю, может быть это было так задумано. Почему нельзя было поставить пластиковую защиту, как на Себа Игорь? Это очень разумный ход, но я понимаю, покупая бы эти ролики с пластиковым носком, они бы вас проживали, ну, больше 6 месяцев. А, дизайнеры на это и рассчитывали, что вы будете стирать а, свои ролики практически вот до карбона. Хотя, как это можно назвать карбоном, сейчас вам кусочек оторву. Вот стирает свои ролики до карбона, а потом гуталином их замазывать. Себа скоро будет, у них есть фабрика специально по гут, э, производству, гу, производству гуталина. Они будут это тоже зарабатывать. Они уже выпускают всякие разные рюкзаки бесполезные, сумки, так, такого же качества, как эти ролики. Кстати, о нем мы потом поговорим. Вот, ну, в общем-то, все о носке, что я хотел сказать. Ну, очень красивый, знаете, вот так вот тепло. И можно согреться, он такой вот мягенький. Очень нужная штучка. Сюда можно монетки складывать. На данной модели, по идее, катаются прорайдеры, профессиональные роллеры, которые катаются каждый день, тренируются каждый день. В слаломе, слайдах, забыли про ФСК. Но что у нас происходит после 6 месяцев? Те же Себатрикс, просто левая ножка. Она с вами может даже поговорить, смотрите. У нее даже язычок может вот такой вот вылезти. Я напоминаю, что эта модель стоит 430 долларов. Катаюсь я на ней, по-моему, полтора года или второй год. Э, вот, ну, первый год я тренировался, и интенсивного катания не было. Что можно сказать в конце? Эти ролики подходят для людей, которые уже имеют опыт катания или состоят на спонсорстве. Если же вы все-таки купите эти ролики, через сезон вам захочется сжечь этот карбон, обтянутый кожзамом. В этих роликах есть один плюс. Вы можете оставить их вместе катания, и их никто не заберет.